中秋烤肉要准备一堆食材，很麻烦。吃不完的食材又该如何处理？有了这些剩下的食材，巧妇难为无米之炊。今天就变出五道菜，菜名有青椒炒牛柳、透抽炒饭、清蒸猪肉片、麻辣牛骨豆干汤、香煎牛肋排。 这里要准备的新香料有辣椒两个，蒜瓣数颗。所有材料先切成薄片。

到透抽炒饭，将所有的食材切好，放在一旁备用。 Thank you. 烧锅。 这时候，新香料下锅，炒出香气后。 小心会有暴雨的。 劲儿大。 加炒牛柳，将牛骨附近的肉切片，改刀成长条状。青椒也改刀切成小块。先加入新香料在锅中，接着放入牛柳炒至半熟，没看到肉质的红色。这时候再加入青椒，蔬菜不用煮太久。将青椒翻炒后，关火盛盘即可。 第四道麻辣牛肚豆干汤，这里用的是特味麻辣豆泡汤的汤底，像牛肉排、豆干。豆干是在全牛界上的两种味面是的调味的酱汁做出来的，但这些食材入炖煮到道是。